Het was mooi. 1, 2, 3. Hij loopt. Oké. Okay. This is the Peace Rockers punk band. And uh, eh, we all sing we that. And dat is, uh, jouw naam is? Johan Hendrik de Meij. That's the great big nou die liever anoniem wil blijven. En dit is Gerrit uit Wiener, Hoogerijk. You hear the great big on the background. En ik zal er nog een keer doorheen, anders hoor je mij niet, mijn naam niet. Dat is Garetta Wiener Hoogedijk. Gaat het niet goed met hem? We gaan zo zingen. We gaan zo zingen. Mooi jong heb ik toch. Geloof je. Ik geloof je. Ik geloof je ook. Let's get it started. Let's get it, daar komt hij. De beat. I'm dreaming. Oh yeah. I must be dreaming. I must be dreaming. Sometimes it's hard for me From time to time, yeah. I'm really dreaming. It's hard to going. Now I know I'm dreaming. Let's get off. Mix headroom. What you doing here? I Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single pa pa da da da pa pa da da da pa da pa da da da pa da da da da pa pa da da da pa pa da da of a smile We said you take. Every Belgrock Peace. Uh, Peace, Bad Forever. Waarom gaat hij door? <laughs> dat was Sam Smith. Dus, nou, zat eh, zaten er helemaal in. ik had nog een toevoegend gedicht eraan. Ja. Ah, ik heb het geschreven toen iemand zelf zelfmoordpoging had gedaan die mislukt was. Die heb je hebt je ook ge eh, Hij neemt er op, hij nog op. Oh, je gaat er nog Dat is die, ja. ja. Dat past hier nog bij. Ja, okay. Dat is de laatste toevoeging, denk ik nu of zo. Nee, niet. Hij lag op de grond na mislukte poging en ik gaf hem een boek. En het is een mooi boek en ik had voorin een gedicht van mijn hand gezet. En het boek heette Hans Bouwman. Het boek was van Hans Bouwman. Ja. En het heette Vriendschap is gelet hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze let op people, let op people. Dit is voor jou als jij met die gedachten zit. Oké. Om dat te doen. Voor jou. Hoe leeg ook je bestaan, laat het toch niet gaan. Denk niet, het is niet van mij. Nee, jij hoort er ook bij. En daarom, en ik zou het nog even zeggen, stel, jullie zijn nog niet overtuigd dat jullie dat niet moeten doen. I missing.